ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනී ඒක පුද්ගලෝ භික්කවේ ලෝකේ උපජ්ජමාන උපජ්ජති අච්චරිය මනුස්සෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරෙනවා මහණෙනි මේ ලෝකයට කලාතුරකින් නමුත් ආශ්චර්යමත් පුද්ගලයෙක් පහළ වෙනවා ඒ ආශ්චර්යමත් උතුමන් වහන්සේ කවුද තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ තථාගත වූ අරහං වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ ආශ්චරයමත් උතුමන් වහන්සේගේ අසිරිය වයන්නට ගයන්නට ලියන්නට කියන්නට සමතෙක් මේ ජගත් මණ්ඩලයේ නෑ. ඒ උතුමන් වහන්සේ සරමින්ම අස්සිරිමත් රූපයකින් අස්සිරිමත් වේශ විලාශයකින් අසිරිමත් හැකියාවන්ගෙන් අස්සිරිමත් පුුණ්‍ය මහිමයකින් තමයි මේ මහපොළුවේ වැඩ සිටියේ අදවන් වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක මට ලුම්බිනි සල්වනය ගැන සිහි වෙනකොට හිතෙනවා. මොනතරං වාසනාවක් එදා දෙවි මිනිසුන්ට තියෙන්නට ඇතිද මේ මහා පොළොවට මහා බෝසතාණන් වහන්සේ වඩින මොහොත දැකගන්න. අනේ අපට පින නැති වුණානේ ඒ මොහොත දැකගන්න. ලුම්බිනී සල්වනේ මල්වලින් පිරීතිරි වියඟ මුළු රාවන් අනුරාව නංවද්දි සියතුන්ගේ අනුරාව ගීතනාද ඇසෙද්දී දෙව්ලොවින් බඹලොවින් සාධකාර ඇසෙද්දී අප මහබෝසතාණන් වහන්සේ බ්‍රහ්මරාජවරුන්ගේ රන් දැලට වඩිනා සිරිය මැවී පේනවා. අප මහාබෝසතාණන් වහන්සේ උපන් නැසිල්ලේම සිරිපාපියුම් මහා පොළොවේ තැන්පත් කරන්නට දිගු කරනකොටම මිහි මඩල පලාගෙන හත්පියුම් හාත්පස නැගුණ හැටේ සිහිපත් වෙනවා. එදා දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට මිනිසුන්ට එක්කම සැනකෙලියක් වූ එක්කම මංගල්ලයක් වූ සම්බුදු වසිරිය මුවගින් වයා පමණ කරන්නට බෑ ඒ තරම් අස්සිරිමත් දවසක් අද වගේ වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක් ඉතිහාසේ පූජනීය ප්‍රථම මංගල දවස වෙසක් පුන් පොහෝ දවස ලුම්බිනී සල්වනයට වෙසක් සඳ උදා වෙලා ලුම්බිනී සල්වනයට වෙසක්ලා හිරු මඩල උදා වෙලා ඉරහඳ මඩු රහස් කුසට නැගිලා අහසේ තාරකාවෝ ප්‍රකට වෙලා හාත්පස ගම් දනව ගහකොළ ඇලදුල සිසාරා පර්වත කඳුරු සිසාරා ඕලම්භක පද්මයන් සුපිපිසුවඳ පියුම් පිපිලා බුදු පෙළහරට මහී කාන්තාව සූදානම් වෙලා දස දහසක් සක්වල සූදානම් වෙලා ඉන්න වෙලාවෙ තමයි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙරපින් ඇති අසිරිමත් ජීවිතයක අනුහස කියා පාමින් මේ මහා පොළොවට වැඩම කළේ. ඒ මොහොත සැබවින්ම ආශ්චරයමත් මොහොතක්මයි. හැම ගාහකම මල් පිපිලා සක්වල ගැබ සුවඳ වෙලා. බඹසුරනා දෙව්රජවරු සපිරිවරින් සාධුකයා ලුම්බිනියේ සල්වනයට අතරක් නෑරැස් වෙනවා අහෝ පුදුම උදෑසනකි වදනින් සිරි කියනු නොහැකි හිරු සඳු එක විට නැගිලා තරුද දිලේ අහස පුරා කල්ප ගණන් පෙරුම්පුරා ඇස් ඉස් මස් දනට පුදා අප සැමටම පිහිටවෙන්න ලොවතුරු බුදු බව ලබන්න රන්වන් සිරිපාදිගු කර බෝසත් පුතු වැඩම කලා ලුම්බිනී සල්වනයට වැඩම කලාප මහබෝසතාණන් වහන්සේ උතුරු දිශාවට වැඩම කරලා සිංහනාද නංවමින් මම දිනක ලෝතුරා බුදුවී ලෝසතුන් ගලවමී කියන ප්‍රතිඥාව ලබා දුන්නා දෙවි මිනිසුන්ට විසිනම අවුරුද්දක් ගත කරන ලද රාජ සුකුමාල ජීවිතය හැරදැම්මා කන්තක අශ්වරාජයා සුදෝ සුදු පාටින් සැරසිලා ඉන්න මොහොතේ චන්න ඇමතිතුමා සමග ගමන් කළේ රජමැදුර හැරදමා තපෝ වනයට ඇසලපුන් පොහෝ දවස්සේ ඇසල සඳ උදාවී ඇති රාත්‍රියෙහි ඒ විදියට ගමන් කරලා අනෝමා නදී තීරයට වැඩම කළා. අනෝමා නදී තීරයේදී සුදෝ සුදු වැලිතලාවේදී හමන මුදු සුදු පවන් අතරේදී ගටීකාර බ්‍රහ්මරාජය ලබාදුන්. අෂ්ට පරිස්කාර ගත දරමින් මංගල කඩුවෙන් කේසත් හේදනය සිද්ධ කරලා කේශ කලාපය අහසට විසි කලා සක්දෙව් රජතුමාරන් කරඩුවකින් පිළිගෙන හිසේ තබා දෙව්ලොවට වැඩමවාගෙන ගිහිල්ලා තවතිසා දිව්‍ය ලෝකයේ සිළුමිනි සෑය රන්වලින් රිදීවලින් මුතුවලින් මැනික්වලින් ඉදි කරලා අද පවා ඒ කේස ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනා කරනවා. රජ ඇඳුම් සියලු දේම අහසට විසිකලා ගලවලා බ්‍රහ්මරාජවරු අරංගයා බ්‍රහ්ම ලෝකයට සළුමිනි සෑයේ තැන්පත් කරලා අද පවා වන්දනා කරනවා. උත්තම පැවිදි ජීවිතයට පත් වූ අප බෝසතාණන් වහන්සේ. දින හතක් නිරා ආහාරව වැඩඉඳලා. රජගහනුවරට වැඩම කරලා පිණ්ඩ පාති ලබාගෙන. බිම්බිසාර මහ රජතුමාට ප්‍රතිඥ්ඥාවකුත් ලබාදී ලවුරුවෙල් දනව්වට වැඩම කළේ ඉතිහාසයේ තාපසවරයෙක් විඳපු ලොක්කුම දුක උහුලනවා කියන බලාපොරොත්තුවෙන්. පුරා හයවසරක් මුළුල්ලේ විඳින ලද දුක්ක ධර්ම සම්භාරයෝ වචනවලින් කියන්නට බෑ ඒ විඳපු දුකා පමණයි. ඔබට මට පිහිට පිළිසරණ සදා දෙන්න ඒ මහා දුක අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හිළුවේ. ඒ දුක ඒ විදිහට උහුලපු ආකාරය ගැන හිතනකොට පුතුම සංවේගයක් හදවතේ ඇති වෙනවා. වනාන්තරයක වනලැහැබක රජකුමාරයෙක් පුරා අවුරුදු හයක්. එක විදිහට දුක්වින්දා කියනකොට මොන වගේ හැඟීමක්ද ඔබේ හදවතේ ඇති වෙන්නේ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කවුරු වෙනුවෙන්ද ඒ මහා දුක හිළුවේ කාට පිහිට වෙන්නද එවන් දුකක් උහුලමින් වනාන්තරයකට වෙලා තපස්කම් කළේ ඔබට පිහිට වෙන්න මට පිහිට වෙන්න ඔබේ ජීවිතය අන්ධකාරය නැති කරලා එකලු කරන්න ඔබේ සිත පිරිසිදු කරන ධර්මය කියලා දෙන්න. ඔබේ ජීවිතය වාසනාවන්ත කරන්න. නැවත වතාවක් ඔබ සසර දුකට වැටිලා දුක්විඳිනව බලාගෙන ඉන්න බැරි නිසා. ඒ මහබෝසතාණන් වහන්සේ රජමැදුරෙන් ඉවත් වෙලා තපෝ වනයට වැඩියේ. හෙට දවසේ ඔබ ප්‍රේත ලෝකෙට නිරයට අපායට වැටෙනවා බලාගෙන ඉන්න බැරි නිසා. ඒ මහබෝසතාණන් වහන්සේ විමුක්තිය සොයාගෙන වැඩම කළේ. ඒ බුද්ධරාජ්‍ය පුද්ගලික ජයග්‍රහණයක් නොවේ දෙවියන් සේත ලෝකයාගේ ජය ජයග්‍රහණය. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ දෙවියන් සහිත ලෝකයේ පොදු වස්තුව පොදු මැනික පොදු රතනය ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සට ජාති බෙහෙද තිබුණෙ නෑ. කුලමල බෙහෙද තිබුණෙ නෑ කාටත් එකසේ කරුණාව දැක්වවා. කාටත් එකසේ මුදිතා උපේක්ෂාවන් පාමින් මෙත්සිත පාමින් ශ්‍රී සද්ධරමය දේශනා කොට වදාලා. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ අමාවේ මිහිර පමණ කරන්නට බෑ. දෙවියකුට බ්‍රහ්මයකුට නමුත් හිතන්නට බැරි මහා ආශ්චරයමත් රූපයක් තිබුණ රූප සම්පත්තියක් තිබුණ රූපය පවා තේරුම් ගත නොහැකි ලෙස පුදුම ලෙස ආනුභාව සම්පාන ලෙස බබලන කල්හි දෙවියන්ගේ පවා නෙතගට මවිතයක් නම් ඇතිවන්නේ මිනිස් ලෝක කෙනෙකුට ඒ රූපය අසිරිය හිතා ගන්නවත් බෑ. අභිනීල නෙතු සංගලෙන් ගලා ආ කාන්ති මාලාවෝ රශ්මි මාලාවෝ හැම කෙනෙකුගේම හදවතට දිව්‍ය ඖෂධයක් බඳු වුණා. රාගයෙන් ඇවිලගත්ත සිත් ද්වේෂයෙන් මෝහයෙන් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ වලින් පුපුරු දමමින් ඇවිලගත්ත සිත් සදහටම නිවී සුවපත් උනේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිසා මේ දේවල් හොඳින් සිහි කරන්නට වටිනවා මෙවන් වෙසක් පුන් පොහොයක් දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධගයා පෙන්බිමට වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙර කාගෙන්වත් අහලා තිබුණේ නෑ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන වැඩපිළිවෙල මේ ජීවිතයේ තථාගතයන් වහන්සේට කිසිම ගුරුවරයෙක් හිටියේ නෑ මේ ලෝකේ සිද්ධාර්ථ කුමාර අවධියේදීවත් ඒ වගේම පැවිදි වුණාට පස්සේවත් කිසිම ගුරුවරයෙක් නෑ හිටියේ ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්ත කියන්නේ බෝසතාණන් වහන්සේත් සමග ඔවුන්ගේ දර්ශන ගැන සාකච්ඡා කළා පමණයි. එහෙම නැතුව අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඔවුන් ඉදිරියේ දනින් වැටුනේ නැහැ. ඔවුන්ට වන්දනා කරන්න ගියේ නැහැ. මේ ජීවිතයේ මහා බෝසත් කුමරෙකුගෙන් වැඳුම් ලබන්නට කිසිම පිං ඇති කෙනෙක් නැහැ. එනිසා අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනන්ත සසරක් ගවේෂණය කළා නිවන් මඟ කුමක්දෝ කියලා. ඇස් දන් දුන්නා, හිස් දන් දුන්නා, මස් දන් දුන්නා, දන් නොදීපු එකම දෙයක්වත් නෑ චතුරාර් සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුළු ජීවිතයම සංසාරය පුරාවට කැප කළේ පරෝපකාරය සම්පාදනය කරන්න. කරුණාවත් මහ ප්‍රඥාවත් කියන ධර්මතා දෙකෙන් තමයි ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සංසාරය පුරාවටම වැඩම කළේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ශ්‍රී සද්ධරමය උගන්වපු ඒ අතීතයටපු භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා දැක වදාලා නියත වශයෙන් මේ කුමරු දිනක සංසාර දුකින් සමුගන්නේ තනියම නෙමෙයි. ලොවතුරා බුද්ධරාජයට පත් වෙලා කියලා. ඒ පොරොන්දුව ඒ ප්‍රතිඥාව ඒ ආකාරයෙන්ම මේ ජීවිතේ බලාත්මක බවට පත් වුණා. ලොවතුරා බුද්ධරාජ්‍යයට පත් වනේ අද වගේ වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක. වෙසක් පුන් පොහෝ දවසකමයි සකලවිද මාරයන් පරාජය කළේ. ක්ලේෂමාර ස්කන්ධමාර සම්මුතිමාර මේ ආදී වසයෙන් අභිසංස්කාරමාර දේවපුත්ත මාර මෙනමින් හඳුන්වන සියලු මාරයෝ පරාජයට පත්කළේ සියලු මාරයන් ජයගත්තේ මෙන්න මේ වගේ වෙසක්පුන් පොහෝ දවසක සදා අනුස්මරණීයයි සෑම කාලයකම සිහි කරන්න වටිනවා. ඒ අනුස්මරණීය ජීවිතය ගැන හැම වෙලාවකම සිහි කරන්නට ඕන. ලුම්බිනී සල්වනයෙන් රජමාලිගාවට රජමාලිගාවෙන් තපෝවනයට යළි කිසිදා හැරුණෙනෑ ඒ මහබෝසතාණන් වහන්සේ උරුවෙල් දනව්වේ බිහිසුණු සමය අවසන් කරලා සුජාතාව ලබාදුන් ක්ෂීර පායාසේ වලඳලා නිරංජරා නදී තීරයට එනකොට නැවත වතාවක්ගේ ශරීරයේ ශ්‍රී ශරීරයේ රැස් මඩුළු නැගෙනවා තිස් දෙකක් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ නැමත වතාවක් පෙනෙන්නට පටන් ගත්තා. අවුරුදු හයක් උහුලපු දුක නිසා නැතිවෙලා ගියපු. මහපුරුෂ ලක්ෂණ අතුරුදන් වී ගිය මහාපුරුෂ ලක්ෂණ නැමත වතාවක් පෙනෙන්නට ප්‍රකට වෙන්නට පටන් ගත්තා. අස්සිරිමත් වූ සම්බුදු බඳ ලෙලෙන්නට දිලෙන්නට පටන් ගත්තේ වෙසක්පුන් පොහෝ දවසේ. සුජාතාවගේ ක්ෂීර පායාසේ පෙඩු හතලිස් නමයක් කරලා වැළඳුවේ අද වගේ පොහෝ දවසක අනෝමා නදීතීරයෙන් ලද පැවිදි ජීවිතය නේරංජරා නදීතීරයේදී මල් පලගැන් වෙන්නට යන්නේ. පිණ්ඩ පාතය වළඳලා රන් තැටිය අරගෙන අතින් නේරංජරා නදී තීරයට ගමන් කරලා මා ලෝතුරා බුදු වෙන බව නිසකනම් මේ රන් තැටිය මේ ගන්දෑලී ඉහලට පාවී ඒවා කියලා අධිෂ්ඨාන කළා ඒ අධිෂ්ඨානය ඒ ආකාරයෙන්ම සිද්ධ වුණා වෙනස් වුණේ නෑ ඉහලට ගසාගෙන ගිහිල්ලා ආවර්ථයක සුලියක ගිලිලා කකුසඳ කෝනාගමන කාශ්‍යප කියන තුන් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ රන් තැටි තැන්පත් වෙලා තියෙන නාග භවනට ගමන් කළා. නාග භවනයේ ඉන්න නාග රාජවරුන්ට ඇසුන මේ ශබ්දය බලනකොට පේනවා නැවත වතාවක් මේ මිහි මඩලට ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් වඩිනවා. මහා කාල නාග රාජයාට කියවුණා පෙරේදත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වුණා ඊයෙත් පහළ වුණා අදත් පහළ වෙනවා කියල බලන්න ඒ නාගරාජයාගේ තියෙන දීර්ඝ ආයුෂය ඒ නාගරාජයාගේ තියෙන දීර්ඝායුෂය කොච්චරද කියලා ඔබ දැන් හිතාගන්න ඒ නාගරාජය තාම ඉන්නවන් නාග ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා හතර නමක් නෙතගින් දැකලා සිත පහදවාගෙන ඉන්නේ. කොච්චර පිනක් රැස් වෙලා ඇතිද ජීවිතයේ. මතු ලෝකෙට පහළ වෙන මෛත්‍රයේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේත් දකින්නට පින තියෙනවා ඒ මහා කාල නාරජතුමාට. ඒ නාග රාජය එදා දැකවදාලා රන් තැටිය නාග ලෝකෙට එනවා. ඇවිල්ලා තැන්පත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රීති ഘോഷා කියමින් තුති ගීත නංවමින් විශාල නාග කන්‍යාවන් පිරිවරාගෙන විශාල පිරිසක් පිරිවරාගෙන අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩඉන්න ගයා ප්‍රදේශයට ඇවිල්ලා. බෝසතාණන් වහන්සේට ඇසෙනසේ පෙනෙනසේ විවිධ විසිතුරු නර්තනයන් දක්වන්න පටන් ගත්තා. තුතිගීත ප්‍රකාශ කරන්න පටන් ගත්තා. මහාවීරයන් වහන්ස අද තමයි තුන් ලෝකයක් දිනන දවස. මහාවීරයන් වහන්ස අද තමයි තුන් ලෝකයට ජය කෙහෙලි ජය මංගල්ලයන් දකින්න ලැබෙන දවස. මෙහි විදියට මේ ආකාරයෙන් එදා අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේට පූජෝපහාර දැක්වුවා අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේට ගෞරව දැක්වුවා බහුමාන දැක්වුවා ලෝකයක් ජයගන්නට පාරමී පිරු ධර්මරාජයන් වහන්සේ බුද්ධගයා පින් බිමට වඩිනකොට වජ්‍රාසන භූමිය මහා පුදුමයි මහානුභාව සම්පන්නයි බුදුරජාණන් වහා බලත් තුන් නමකට මහා ලොවතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත්වෙන්නට උපකාර වූ ආනු භාව ඇති පින්බිමේ වජ්‍රාසනය මතුවෙලා මහාබෝසතාණන් වහන්සේගේ නෙතු ගැටුණා කුසතන අටමිට අතුරන්නට යෙදුනා වජ්‍රාසනයෙහි චුද්දසරයන් වජ්‍රාසනයක් කිසිම හේතුවකින් කම්පාවෙන්නේ නෑ ඉරිතලන්නේ නෑ පොඩිවන්නේ නෑ කුඩුවන්නේ නෑ මහාබෝසතාණන් වහන්සේ නැගෙනහිර දිසාව බලාගෙන බද්ධ පරියංකයක් බැඳගෙන තැන්පත් වනේ යළි කිසිදා නැගිටින්නට නෙමෙයි ඇටලේ මස් නහර මස් වැදලි ඉතුරු වුණොත් ඉතුරු වේවා කියන බලාපොරොත්තු වෙනුයි තැන්පත් වනේ ඒ තරමින් මහ පුදුම වීරයක් පිහිටවපු මහ බෝසතාණන් වහන්සේ සංසාරයක් පුරා ගෙනා පාරමී ධර්ම බලය ඇතිව මහා භූමියට සිරි නෙතුසංගල ශ්‍රී හස්තය දෙගු කරලා පාරමී ධර්ම සම්මර්ෂණය කරන මොහොතේදී මිහිකත හඬා වෙවුලා පැන නැගුණ ගුගුරා රාව දුන්නා. දසබිම්බර මාර සෙනග රැගෙන පැමිණි පාපී මාරයක් පලාගියා දෙවිවරු නැවත වතාවක් මල් වරුසා වස්වද්දී ඇසල සඳ නැගී පායා උදාවීයාවා. ඒ මොහොතේ මලහිරු බැස යනවා මහාබෝසතාණන් වහන්සේ රූපාවචර සියලු දිහාන උපදවල හමාරයි. සියලු අරූපාවචර දිහාන උපදවල හමාරයි. දැන් අප මහාබෝසතාණන් වහන්සේ අෂ්ට සමාපත්ති ලාභී මහා රිෂිවරයෙක් තම නොබෝ වෙලාවයි ගතවෙන්නේ ලොවතරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත්වන්න තැන්පත් වෙලා වජ්‍රාසනයේ ස්වර්ණමය පිළිමයක් වගේ රෝම කූපයක්වත් හෙල්ලෙන්නේ නෑ අනෝමා නදී තීරය දෙසින් හමනවා මද පවනක් ඒ මද පවන බුදුබඳේ දැවටෙනවා. බුදුබන්දේ දැවටෙද්දි යම් සීතලක් සිසිලසක් බුදුබඳට දැනෙනවා. ඒ හමන පවන් ප්‍රදාශිර්වාදයක් වෙලා සුවඳයි හාත් පස්ම මල් සුවඳින් දෙවිවරුන්ගේ මල්වරුසා නතර වෙලා නෑ එන්න එන්නම වැඩි වුණා පසඟ තුරු ഘോഷාව එන්න එන්නම වැඩි වුණා නොඑක් විදිය උක්කා ධරන පන්දම් දරන ආලෝක ධරන දෙවිවරු දිව්‍ය කුමාරිකාව හාත්පස රැත් වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා තථාගතයන් වහන්සේට දෑත ඔසවමින් ඉන්නවා ඒ මොහොත හරීම ආශ්චර්යමත් ඇසල සඳේ සිසිල් කෙරෙනින් හාත්පස සිසිල් වෙලා ලාදලු බෝපත් මදින් මද සෙලෙනවා ලැලෙනවා ඉතාමත්ම ආශ්චරයමත් පුදුම සහගත ඉතාමත්ම වර්ණනීය අභිනීය අභිලක්කිත රාත්‍රියක් එදා උදාවනා වෙසක්පුන් පොහෝ දවසේ. කල්ප ගණනක මහා වැරවෑයමක් හමාර කරලා රාත්‍රියයේ ප්‍රථම යාමයේදී පුබ්බේ නිවාසානු ස්මෘති ඥානා ලෝකෙ උදාකර ගත්තා ඒ ධර්මරාජයන් වහන්සේ. එයින් පේනම කල්ප කෙල ගණන් සුවහස් ගණන් ඈතාතීතය සුළු පටුනෑ කල්පයක දිගපලල කල්පයක දිගපලල වචනවලින් ගණනපතයකින් අවුරුදු ගණනකින් කියන්නට බෑ එක මහා කල්පයක් ගෙවෙන්නට මෙච්චර කාලයක් යනවා කියලා වර්ෂ නියමයක් කරන්නට බෑ ඒ තරමින්ම දීර්ඝයි ඒ තරමින්ම අචින්තයයි එවන් කල්ප අසංකේය ගණන් ඉතිහාසෙ ගත වුණා. ඒ ඉතිහාසය පුරාවට පාරමී ධර්ම පිරුවා. ඒ ඉතිහාසය පුරාවටම නොපැටලී දුක් නොවී හැම දුකක්ම විඳිමින් එක්කම අධිෂ්ඨානයකින් ගමන් කළේ අප මහාබෝසතාණන් වහන්සේ. මිනිස් ජීවිත කීයක් නම් මේ මහා පොළොවේ රජකම් ලබන්ට ඇතිද. ජීවිත කීයක් නම් ඔටුනු පලන් හිස් දන් දෙන්නට ඇතිද. ජීවිත කීයක් නම් පපු මාන්සේ පලා සිව්පා සතුන්ට වලසුන්ට සිංහරාජයන්ට කොටින්ට ව්‍යාග්‍රයන්ට කන්න දෙන්නට ඇතිද. අවස්ථා කීයක් නම් අත්පා කපද්දේ ක්ෂාන්ති පාරමිතාව පුරන්ට ඇතිද. ඒ වගේම තම සිංගිති දරුවන් අවස්ථා කීයක් නම් දන් දෙන්නට ඇතිද. ඔබ දන්නේ වෙසතුරු ආත්ම භාවයේ දන්දුන් කතාව පමණයි ඒ එකක් විතරයි. මේ ඉතිහාසයේ සංසාරයේ ජාලිය ක්‍රිෂ්ණජිනා වගේ දරුවන් කී දාහක් දන්දී ලද මේ ලෝතුරා බුදු බව ලැබුවේ. මද්‍රී දේවිය වගේ කාවන් බිසොවුන් වහන්සේලා කී දෙනෙක් දන්දී ලද ලෝතුරා බුද්ධරාජ්‍යයට පැමිණුණේ. එදා වෙසතුරු රජතුමාට හිමි වෙලා තිබුණ රාජ්‍ය බලය වගේ අවස්ථා කීයක් දන් දීලාද ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමිණුණේ. ඒ ධර්ම රාජයන් වහන්සේ එදා වජ්‍රාසන භූමියට එනකොට අසබල් පින්කම කරලා නැහැ කියලා කියන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. අසබල් පාරමිතාව පිරලා නැහැ කියලා කියන්න තිබුණේ නැහැ. අසබල් ගුණේ වැඩිලා නැහැ කියලා කියන්න තිබුණේ නැහැ. අසවල් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතිහාසයේ පහළ වුණා ඔබ වහන්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා නැහැ කියලා චෝදනාවක් තිබුණේ නැහැ. අසවල් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වුණා. ඔබ වහන්සේ දැකලා නැහැ ඒ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්න බැරි තරම් මේ විදිහට ඉතිහාසයක් පුරාවට නොදුන් දානයක් නැති තරමින් නොරැකි සීලයක් නැති තරමින් පුරුදු නොකරන ලද ගුණයක් නැති තරමින් හැම ගුණ ධර්මයක්ම අඩුවක් නැතිව පුරුදු කළේ ඔබ මා සරණ ගිය ධර්මරාජ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධගයා පින්බිමේදී පෙරවිසූ කඳ පිළිවෙල දක්නා ඥාන බලය මහා ආලෝක ධාරාවක් වගේ අතීත සංසාරයට යොමු වුණා. ඒ සංසාරේ පුරාවට දිවියෙන් දිවිය ගෙවා ආ සසර ගමන දැකවදාලා හේතුඵල ධමයක් මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේට අවබෝධ වුණා. ඉන් අනතුරුව බැලුව මා පමණක්ද මේ භීසුණු සසරේ පිද පිද මැරෙන්නේ බලනකොට පේනවන්නෑ මා පමණක් නෙමෙයි අනන්ත අපමණ සත්වයන් ඉපෙදෙනවා ජරාවට පත්වෙනවා මැරෙනවා කෙනෙක් මරණින් මත්තේ දෙව්ලොවට තව කෙනෙක් මරණින් මත්තේ බඹලොවට අත්ති බහුතරයක් මරණින් මත්තේ තිරිසන් ලෝකෙට ප්‍රේතලෝකයට අසුරාපායට නිරයට වැටෙනවා සංවේගයක් ධර්ම සංවේගයක් ඇති වුණා අහෝ සංසාරයේ ඇති භයානකකම අසරණ සත්වයෝ අපමණ දුකට පත්වෙනවා. අනේ මේ සත්වයෝ පව්කම් කරලා නිරේ වැටෙනවා. අනේ මේ සත්වයෝ හැඟීම් වලට වසඟ වෙලා පව්කම් වලට වසඟ වෙලා. කරගන්නා පවක මහත කල්ප ගණන් දුක් විඳ නිරේ වැටෙනවා. මේ විදිහට දැකවදාලා අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ඒට කියනවා චතුූපපාත ඥානාලෝකය කියලා. චුතුූපපාත ඥානාලෝකයෙන් ආලෝකමත් වූ ඒ බුදු හදවතයින් අනතුරුව යොමුණා ආශ්‍රවයන් මොනවද කාරණා මොනවද සංසාරයේ නැවත නැවත ජරාමරණ උපදවල දෙන. අනන්ත සසරක පුුණ්්‍ය මහිමය නිසා බෝසතාණන් වහන්සේට වැටහුණා. රාගේ කියන්නේ රෝගයක්, දවේශය කියන්නේ රෝගයක්, මෝහය කියන්නේ රෝගයක්, මාන්‍ය අහංකාරකම එකට එක කිරීම, පලි ගැනීම, ಗುಣමකුවීම, නුගුණ ප්‍රචාරය කිරීම, ඒ වගේම එකිනෙකා පරයා යන මානසිකත්වය, අන් අය තලාහෙලා අඩත්තේට්ටම් කරන ගතිය, පරපන නසන ගතිය, ප්‍රාණඝාතය, සොරකම වැරදි කාම සේවනය, බොරුව, මද්‍රව්‍ය භාවිතය, සල්ලාලකම්, බේබදුකම් මෙව්වත් දුගතියට යන හේතු කියලා සක්සුදක්සේම ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානයෙන් පහළ වුණා, වැටහුණා. ඒ වගේම බැලුවා මේ ජීවිතේ ඉන්න අය දම් පින්කම් සිල් පින්කම් භාවනා පින්කම් සංඝෝපස්ථානමය පින්කම් මහා පුදුම ඉහලින් සිද්ධ කරනවා සිත පහදවාගෙන ඔවුන් නිදාගෙන පිබිදියාක් බඳුව දෙව්ලොවට යන හැටි ඒ ඥානා ලෝකයෙන් පෙනී ගියා. ඉන් අනතුරුව දැකවදාලා මේ සංසාරය කියන්නේ ඉපිදිපිත මැරි මැරී යන ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්සෝ සුසුම්වල නවා තැනක් ලැබුම් හලක් උත්පත්ති ස්ථානයක් මේක තමයි සංසාරය කියන්නේ. මෙහෙම දැකලා මේ දුක නැවත නැවත උරුම කරන දුකට හේතුවත් අවබෝධ කරගෙන. දුකට හේතුව හැටියට කාමයන් පිළිබඳ ඇති බලවත් තන්හාාව රූපාරූප තන්හාාව මෙවත් දැකවදාලා අවබෝධ කළා. ඒ වගේම තන්හාාව ප්‍රහාණය කරන්නට ඒ මොහොතේ සතිය යෝනිසෝ මනසිකාරය සමාධිය ප්‍රඥාව උපදවා ගත්තා. සසරක් පිරූ පාරමී ධර්ම බලය නිසා ඒ මහබෝසතාණන් වහන්සේගේ හදමඩලේ දුක්ඛ සමුදය ප්‍රහාණය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වෙනකොට මහබෝපතාණන් වහන්සේ කල්ප ගණනක් පෙරූ පින් බලය නිසා සිල්වතෙක් වෙලා හමාරයි. ලෝකේ අසම සම සිල්වතාණන් වෙලා හමාරයි. ලෝකේ අසම සම ගුණවතාණන් වෙලා හමාරයි. ලෝකේ අසම සම නිදුකාණන් වෙලා හමාරයි. ඒ උතුමන් වහන්සේ මාර්ගයේ වඩමින් කෙලෙස් ධර්ම ප්‍රහාණය කරමින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. එක මහ පුදුමාකාර මොහොතක් බුදුහදව තාලෝකමත් වෙලා සංසාරය කවදාකවන් නොදුටු විරුවාකාරයෙන් ප්‍රභාස්වර වෙලා අහෝ පුදුම සැනසීමක් ලෝකෙට මතුවෙන්න යන්නේ ධර්මරාජයන් වහන්සේ චුතූපපාත ඥානයෙන් දැකපු හේතුඵල ධම දැන් ආසවක්ෂය කර ඥානයෙන් දැකලා ස්ථාවර කරගන්නට අවබෝධ කරගන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ අප භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙසක්පුන් පොහෝ දවස රාත්‍රී යාමය අවසන් වේගෙන යද්දී අවබෝධ කරන්නට යෙදුනා මෙන්න දුක්හාරය සත්‍යය මෙන්න දුක්ක සමුදයාරය සත්‍යය මෙන්න දුක්ක නිරෝධාරය සත්‍යය මෙන්න දුක්ක නිරෝධය ඇති කරන්නා වූ ප්‍රතිපදාව කියලා අවබෝධ කළා ඒ විදිහට අවබෝධ කරගන්නට කොච්චර නම් සංසාරයේ පෙරුම්දම් පිරුවද. ඒ පාරමී ධර්ම සම්භාරය රාශි භූත කරලා උපමාමකින් පෙන්වන්න බැරි තරම් කියලම ඔබට මුලින් ප්‍රකාශ කළා. ඒ පාරමී ධර්ම සියල්ලම හේතුනා ලෞතරා බුද්ධ රාජ්‍ය ලබාගන්න. ඒ ආකාරයෙන් පාරමී ධර්ම සම්මර්ශනය කරමින් ආරම්භ කරන ලද අධිෂ්ඨාන බලය දැන් උදෑසන වෙනකොට මල් පහළ ගැන්විලා වෙසක් සඳ බැස යන්නට ආසන්නයි ලාහිරු මඩල නැගෙන්නට ආසන්නයි බුදු හදවතේ වෙන කවරදාකවත් නැති ඥානා ලෝකයක් පහළ වුණා ඒ ඥානා ලෝකයට වැටුණා මම දැන් සියලු කෙලෙසුන් ප්‍රහාණය කළා ආය කවදාකවත් මේ ප්‍රහාණය කරපු රාගාදී කෙලෙස් ධර්ම හටගන්නේ නැහැ මතුවන්නේ නැහැ ආශ්‍රවයන් හටගත්තා ආශ්‍රවයන් දැන් නැති කළා යළි කිසිදාක මේ ආශ්‍රවයන් හටගන්නේ නෑ පහළවන්නේ නෑ කියලා අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේට එදා අවබෝධ වුණා අවබෝධ වී අවසන් වෙනකොට මහබෝසතාණන් වහන්සේ ලෞතුරා බුද්ධරාජයට පත්වෙලා තුන් ලෝකයක් සනසන ධර්මරාජ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත වතාවක් දෙවියන්ට බ්‍රහ්මයන්ට පෙනී ගියා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පසුව වැලලීගිය චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නැවත මතුවුණා වැලලීගේ නිවන් මඟ මතුවුණා වැලලීගේ විමුක්ති විශුද්ධි මාර්ගය ලෝකෙට විවර වුණා වෙසක්පුන් පොහෝ දවසේ සත් සති ගෙවමින් බුද්ධගයා පින්බිම සමීපයේ වැඩහිටපු මහබෝසතාණන් වහන්සේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වීමෙන් ඉන් අනතුරුව ලැබූ ධර්ම ප්‍රීතිය විඳමින් සත් සතියක් ඇවෑමෙන් ඉන් අනතුරුව තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑයන් පූජා කරන ලද දානය අනුභව කරලා වළඳලා උන්වහන්සේ ලෝකය දෙස බලනවා ලෝකය දෙස බලද්දී පෙනෙනවා පින් ඇති අය ඉන්නවා ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. ඒ ඇත්තන්ට මා ධර්මය දේශනා කරන්නට ඕන. ඒ වෙනකොට බ්‍රහ්ම රාජය ආරාධනා කරලයි තිබුණේ ස්වාමීනී උට්හෙහි වීර විජිත සංගාමානන විචර ලෝකේ දේශේතු භගවා ධම්මන් අඥ්ඥාතාරෝ භවිස්සති මහාවීර නිදුකානෙන මහාවීර උතුමානෙන ශ්‍රී සද්ධරමය දේශනා කරන්ට හොඳයි මේ ලෝකෙ මිනිස්සු අවබෝධ කරගන්නවන් නිසැක ලෙස ඒ ධර්මය මඟපල ලාබීන් ලක්ෂ ගණනින් මිහි මඩලි නැවත පහළ වෙන සමය එළඹෙනවා තතාගතයන් වහන්සේ ධර්මය වදාරන්න ආරාධනාව පිළිගැනීමෙන් පසුයි ඒ තතාගතයන් වහන්සේ ඉසිපතන මිගදායට වැඩම කළේ. ඉසිපතන මිගදායට වඩිනකොට එදා දුස්කරක්‍රියා කරලා ඒ අත්හැරපු මොහොතේ බෝසතාණන් වහන්සේ අතහැර දමා ගමන් කරපු පස්වග තාපසවරු පිළිවෙත් පොරමින් ඉන්නවා දිනක චතුරාර් සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම බලාපොරොත්තුවෙන්. ලුම්බිනී සල්වනයෙන් පටන්ගත් මහා විජය පෙළහර අවසන් වෙලා ලෝතුරා බුදු වෙලා අප වෙත මේ වඩින්නේ ලෝතුරා බුදුවරයෙක්ය කියන කාරණය ඔවුන්ට වැටහුණේ නෑ ඔවුන් තතාගතයන් වහන්සේ තරම් තැකුවෙනෑ. නමුත් ඒ බුදු තෙද බුදු බල බුදු අනුහස නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිපතන මිගදායට සමීප වෙද්දී නැවත වතාවක් වත් පිළිවෙත් දක්වමින් අවනත වෙමින් වැඳ වැටමින් මහබෝසතාණන් වහන්සේට එදා කරපු උපස්ධාන සිහි කරමින්. ඒ කරගුණ කෘතවේදීත්වය නැවත සිහි කරමින් තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑයන්ගේ දානය වළඳලා තපස්සු බල්ලුක වෙළඳ දෙබෑයන් පූජාකරපු දානයෙන් ලැබිච්ච කාය බලයත් ඇතිකරගෙන මේ විදිහට ඉසිපතන මිගදායට වැඩම කරපු අප භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පස්වක භික්‍ෂූන් වහන් පෙළට ආමන්ත්‍රණය කළා මහනෙනි මම දැන් ලෝතුරා බුදු වෙලා ඉන්නේ. එනිසා නුබලා මට ආවුසෝවාදයෙන් ඇවැත්නි ඇවැත්නි කියා අමතන් එපා. සමාන කෙනෙකුට කතා කරනවා වගේ කතා කරන්න එපා. අරහම් භික්කවේ තථාගතෝ සම්මා සම්බුද්ධෝ. මම දැන් සම්මා සම්බුද්ධයි. තුන් වතාවක් ප්‍රකාශ කරලා දේශනා කරලා ඔවුන්ට ඒ කාරණය අඟවලා තේරුම් කරලා දීලා ඉන් අනතුරුව ධම්මචක්ක ප්‍රවර්තන සූත්‍ර ධර්මය දේශනා කළා ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මොහොතේදී දිව්‍ය රාජවරු බ්‍රහ්ම රාජවරු 18 කෝටියක් මග පල නිවනින් සැනසෙද්දී. කොණ්ඩංජ මහාස්වාමීන් වහන්සේ සෝවාන් පලයේ පිහිටියා. එය මේ මිනිස් ඉතිහාසේ පළමු ආර් ශ්‍රාවකයාගේ බිහිවීම. පළමු දවසේදී කොණ්ඩං්ඥ ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවන සවසේදී වප්ප ස්වාමීන් වහන්සේ තුන්වන දවසේදී බද්ධිය මහාස්වාමීන් වහන්සේ හතරවන දවසේදී මහානාම ස්වාමීන් වහන්සේ පස්වන දවසේදී අස්සජි ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිවෙලින් සෝවානාර් ශ්‍රාවකය බවට පත් වනා. හයවෙනි දවසේ සියලු දෙනාටම දේශනා කරපු අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රය හලා සියලු දෙනාම රහතන් වහන්සල බවට පත් වනා. නැමත වතාවක් මේ මිහි මඩලි රහතන් වහන්සල පෙනී ගියා. සියලු දෙනාම ඒහි භික්‍ෂු භාවයෙන් පැවිදි වුණා. බුදු සසුන ඇරඹුණා සංඝරත්නය පහළ වුණා. ඒ විල්දිහට පිළිවෙලින් ලෝකයේ රහතන් වහන්සේලා හැට නමක් පහළ වුණාට පස්සේ ඒ හැට නම අමතා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාලා චර්ත භික්කවේ චාරිකං භෞජන හිතාය භෞජන සුඛාය අත්හාය හිතාය සුකාය දේව මනුස්සානන් දේශේත භික්කවේ ධම්මං ආදී කල්යාණම් මධ්‍යේ කල්යාණම් පරියෝසාන කල්යාණං මහණෙනි ධර්මයේ වදාරමින් ගම් නියම් ගම් දනවර සැරිසරා වඩින්න ශ්‍රී සද්ධර්මයේ කියා දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උපන් පාඩම කියලා දෙන්න බුදු ගුණ ටික දම් ගුණ ටික සංඝ ගුණ ටික මිනිසුන්ට ඇහෙන්න සලස්වන්න ඔවුන් මේ ධර්මය අවබෝධ කරගනීවි සතර අපාදුකෙන් අත මිදේවි සියලු දුක් ගෙවන් කරලා ලෝතුරා සැනසෙල්ල ලබාවි භික්‍ෂූන් වහන් වෙලා දිගන්තයේ වැඩම කළා. සම්බුදු සසුන ඒ ඒ දිසාවී පැතිරිලා ගියා අසරණයන්ට දහස් ගණනින් දසදහස් ගණනින් සදාතනික සැනසීම උරුම වුණා. මුළු දඹදිව් තලයේම කසාවතින් බබලන්නට සුවඳවත් වෙන්නට පටන් ගත්තා. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආකාරයෙන් පුරා හසලිස් හතලිස් පස් අවුරුද්දක් මහා ධර්ම මෙහෙවර සිද්ධ කළා. අසරණයන්ට පිහිට වුණායේ බුදුගුණ සිහිකරපු බොහෝ දෙනා සදාකල්ලේ දුකින් අතමිදුනා. ජීවිතයට බයක් සැකයක් ඇති ගැනීමක් ආපු මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහිකරපු මිනිස්සු ඒ භය තැති ගැනීම නැති කරගත්තා. යංකින්චි භය සමුපපන්නං රාජචෝරාදි සම්භවන් තදාසරෙය සම්බුද්ධං නිත්හන්තෝ තදුපන්දවන් යම් බයක් තැති ගැනීමක් පීඩාවක් ආවට පස්සේ රජ්‍යබරුන්ගෙන් සොරුන්ගෙන් සතුරන්ගෙන් බයක් ඇති වුණාට පස්සේ එද එකල්හි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරන්න ඒ බය නැතිවෙනවා කියලයි එදා හිටපු ධර්මය තුළ ජීවත්වෙච්ච උතුම ප්‍රකාශ කළේ. යංවේ උපන්දවං හෝති යක්හපේතාදි සම්භවන් තදාසරෙය සම්බුද්ධන් නිත්හන්තෝ තදුපන්දවං යක්ෂයන්ගෙන් ප්‍රේතයන්ගෙන් අමනුස්්‍යයන්ගේ උපද්‍රවයක් ආවොත් ඒ මොහොතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතන්න. ඒ ඒ මොහොතේ දීම ඒ භය තැති ගැනීම නැතිවෙනවා. සීහව්‍යංග තරත්ථාදී පුන්ඩරීකාදි සම්භවන් තදාසරෙය සම්බුද්ධං නිත්හන්තෝ තදුපන්දබං සිංහයන්ගෙන් කොටින්ගෙන් අපරු වගවලසුන්ගෙන් යම් බයක් ඇතිවනෝතින් ගින්නෙන් අව්වෙන් වැස්සයෙන් සුළි සුළංවලින් බයක් ඇතිවුණෝදිින්. නපුරු බෝවන රෝගයන්ගෙන් වදුරු වසංගතයන්ගෙන් බයක් ඇතිවුණෝතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරන්න සිහි කරද්දී ඒ සියලු උවදුරු නැති වෙනවා මත්චුනාචේ යදායුද්ධං කරුන්තේනාපි ජන්තුනා සරිතම්බෝ තදා බුද්ධෝ පත්තෙන්තේන අනුත්තරං ජයං මාරයා සමග යුද්ධ කරන මොහොතේදී එනම් සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමී පිළිවෙලින් මගඵල නිවනින් සැනසෙන්නට පිළිවෙත් ධර්ම සම්පාදනය කරන වෙලාවේ. යම් බයක් ඇති ගැනීමක් ආවොත් ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සිහි කරන්න. සිහි කරන වාරයක් පාසා ඒ බය ඇති ගැනීම නැති වෙනවා. ඒ විදිහට එදා හිටපු මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු සුවඳින් ජීවිතය ආලෝකමත් කරගෙන සුවඳවත් කරගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙන් අඳුරු සෙවනැලි බඳු විඤ්ඥාන ධාරාව වෙලා පැවෙති අකුසල බලමුළු සිඳබිඳ දමා කුසල ධර්මයන් බලාත්මක කරගෙන ඥානා ලෝකය හදවත ඇති කරගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාළ චතුරාර් සත්‍යය ධර්මය තම තම ජීවිතවලින් ශක්ති පමණින් ප්‍රගුණ කලා අවබෝධ කරගත්තා. දුක අවබෝධ කරගත්ත සමුදය ප්‍රහාණය කරන ලද නිරෝධය ශාක්ෂාත් කරන ලද. ආරය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වඩන ලද අපම්මන පිරිසක් චතුරාර් සත්‍ය අවබෝධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේදී සෞ කෙලෙසුන් නසා රහත් භාවයට පත් වනා. ඉසිවාත පටිවාත වන ආකාරයෙන් දඹදිව් තලයේ බුදුසසුන පැතිරගියේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර හැම කෙනෙකුටම පැන්පානය කළ හැකි හැම කෙනෙකුටම දියස්නානය කර හැකි ජලස්නානය කර හැකි මහා ගංගාවක් වගේ ගැඹුරක් නැති සුලි නැති නපුරු සතුන් නැති. ගංගාවක් වගේ පිරිසිුදු ජලය වහනය කරවන ගලා බසින ගංගාවක් වගේ. ඒ සද්ධරම ගංගාව ගැන එදා ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ ඉතාමත්ම සද්ධාවෙන් දස බල සේලක් පභවා නිබ්බාන මහා සමුද්ධ පරියන්තා අට්හංග මග්ග සලිලා ජිනවචන නදී චිරං වහතු. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සගේ හදවතින් පැනනැගිච්ච සිදිවිල්ල. දසබල ධාරී බුදුරජාණන් වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් මතුවෙලා ගලා හැරෙන. ධර්ම ගංගාව බොහෝ දෙනකොට හිතසුව සලසමින් බොහෝ කලක් ගලා බසීවා කියන ප්‍රකාශය ඒ හදවතේ ඇතිවුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධ කරනු ලබන අස්සිරිමත් ධර්ම මේ පෙළහරදිහා බලලා. ඒ විදිහට පිහිට වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ අසරණයන් සොය සොයා ගව් ගණන් යොදුන් ගණන් ඇතැම් වෙලාවට අහසින් වැඩම කළා. සැතපුම් වශයෙන් දහස් ගණන් දස දහස් ගණන් අහසින් වැඩම කරමින් එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකොට තුන් හතර දෙනකොට වනත් පිහිට වෙන්නට මධ්‍යම රාත්‍රියේ වේවා උදෑසන කාලයේ වේවා අලුයම වේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා සැවැත්නුවර දෙවුරම් විහාරයේ සුවඳ කොටිය වැඩඉන්නකොට ඇතම්මිට දැක්වතින් භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමකට පාපේ විතර්කයක් සිතිවිල්ලක් ඇතිවෙලා තියෙනවා කියලා රාත්‍රියයේ සුවඳ කුටියේ ඉඳං ප්‍රස්මි ධාරාවක් යොමු කරලා ඒ භික්‍ෂුව ඉන්නා කුටියේ බුදුරුව මවලා ධර්ම දේශනා කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් ඔවුන්ට පිහිට වුණා. පින් ඇති අයට පමණයි පිහිට වෙන්න පුළුවන් පින් ඇති අයට පිහිටවන්නට බෑ. පින් තිබුණොත් සංසාරයේ කාන්තයෙන් පිහිටක් ලබන්නට පුළුවන්. පින්වතුන්ලාට නමුත් මේ ඇසෙන බුදුබන්න බුදුගුණ හොඳට සම්මර්ශනය කරලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අප්‍රමාණ ආදරයක් ශ්‍රද්ධාවක් ප්‍රේමයක් ගෞරවයක් හිතේ ඇති කරගත්තොත් මෙලොවටත් එය පරලොවටත් එය ඒ කාන්තයෙන්ම විමුක්තිය දක්වාම සැනසීමට හේතු වෙනවා. මට මේ වෙලාවේ සිහිපත් වෙනවා එක්තරා කතාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පිහිට ලැබූ පින් ඇති කුමාරයෙක් පිළිබඳව. ඒ කුමාරයා අද පවා දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්නවා. ඒ කුමාරයා ගේ නම තමයි චත්ත කියලා කියන්නේ. ඒ කුමාරයා බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ ලෝකෙට දේශනා කරන කාලේ සේතව්‍ය කියන බ්‍රාහ්මණයාගේ පුතා හැටියට තමයි සේතව්‍ය නුවර ඉපදුනේ. සේතව්‍ය නගරේ ඉපදිලා බොහෝම සැපට හැදිච්ච මේ කුමාරයා ටික කාලයක් ඇවෑමෙන් අවුරුදු 16ක් විතර වෙනකොට පොක්හර සාතී කියන බ්‍රහක්මනතුමා ළඟට ශිල්ප ඉගෙන ගන්නට පිටත් වුණා. ඒ බ්‍රහක්මනතුමා හිටියේ උක්කට්හා කියන නගරයේ මේ උක්කට්හා නුවරට ගමන් කරපු මේ කුමාරයා තම ගුරුවරයාට ප්‍රකාශ කරනවා මයා තුම්හාකන් සන්තිකයේ සිප්පන් සික්හිතං දේවයන් වහන්ස මම ඔබ වහන්සේ ළඟට සිල්ප ඉගෙන ගන්නටයි ආවේ මට දන්නා දෙයක් උගන්වන්න. බොහෝ කාලයකින් උගන්වන්නට નિયમિત ශිල්පය කුමාරයාගේ දක්ෂතාවය නිසා නොබෝ කාලයකින් ඉගෙන ගත්තා. නොබෝ කාලයකින් ඉගෙනගෙන අවසානය අහනවා ආචාර්යයන් වහන්ස මම දැන් ශිල්ප ඉගෙනගෙන හමාර කළා ඔබ වහන්සේට මම මොනවද දෙන්න ඕන ඒ වෙලාවේ ආචාරයන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ගරු දක්හිනා නාම අන්තේවාසිකස්ස විභවානු රූපා කහාපන සහස්සම්මානයෙහි. ගුරුවරයාට දෙනු ලබන තෑග්ග පූජාව ගුරු පණ්ඩුර ශිෂ්‍යයාගේ ශක්තියේ පමණින් තමයි ලබා දෙන්නට ඕන. ඔබ ඔබේ නිවසට ගිහිල්ලා කහවණු දාහක් අරන් ඇවිල්ලා මට දෙන්න. එය ඇති කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කළා. චත්ත කුමාරයා තමන්ගේ නිවසට ඇවිල්ලා අම්ම තාත්තයි දෙරියේ පෙනී ඉඳලා ඔවුන්ට වන්දනා කරලා බොහෝ කාලයකින් පුත්කුමාරයා දැක්ක සිප වැළඳගෙන ඉතින් ඒ වෙලා විකුමාරයා කියනවා මෑණියන් වහන්ස පියතුමානෙනි මගේ ගුරුවරයාට ගුරු පණ්ඩුරු ගෙහින් දෙන්නට වුවමනයි. මට බොහෝම ගෞරවයෙන් මෛත්‍රියෙන් අනුකම්පාවෙන් මගේ පොක්කර සාති බ්‍රහක්මනතුමා මට සිල්පය ගැන්නවා. මට නොයෙක් විදිහේ ශාස්ත්‍රය ගැන්නුව මංගේ සියල්ලත් දැන් දරාගෙනයි ඉන්නේ. එනිසා ගුරු පණ්ඩුව ගෙහින් දෙන්න අදම ගෙහින් දෙන්නට ඕන. දේත මේ දාතබ්බ යුත්තකං අජ්‍යේව දත්වා ගමිස්සාමි අදම මම දීලා එන්නම්. ඒ වෙලාවේ මවපියවරු කියනවා තාත අජ්‍ය විකාලෝ ස්වේ ගමිස්සසි. කුමාරය අද මේ යන්න වෙලාව නෙමෙයි හිට යන්න නමුත් කුමාරයා ඒ වෙලාවෙ ප්‍රකාශ කරනවා අදම ගිහින් දෙන්නට ඕන මේ ගුරු පඬුරුවෝ කියලා. අද මේ කුමාරයා මේ විදිහට රන් කහවනු අරන් යනවා කියලා සොරුන්ට ආරංචි වුණා. සොරු මග රැකලා ඉන්නවා කුමාරය එනකං මේ කහවණු පොදිය පැහැර ගැනීම පිණිස. කුමාරය සිනහා වෙවී සතුටින් යනවා ගුරුවරයාට පඳුරු ගෙහින් දෙන්නට. කුමාරයා දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ හිනාවෙවී ගමන් කරන්නේ මරුමුවට කියලා මරණයට කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ කුමාරයා දැනගත්තේ නැති වුණාට මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේට සවැත් නුවර දේවරම් විහාරයේ සුවඳ කුටියේ ඉන්නකොට පේනම මහා ප්‍රඥාවෙන් හිනාවෙවී යන මේ කුමාරයා තව නොබෝ වෙලාවකින් මරණයටපත් වෙනවා කියලා එහෙම දැකවදාarලා ඒ මොහොතේදී මහස් කුසින් වැඩම කළා මේ කුමාරයා යන මාර්ගයේ ඉදිරියට වැඩම කරලා මාර්ගයේ පසක තිබූ සුවි විශාල ගසක් යට බද්ධ පරයංකයක් බැඳගෙන වාඩි වුණා. බද්ධ පරයංකයක් බැඳගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ කුමාරයා hina වෙවි සතුටින් යනවා. තරුණ ළමයෙක්නේ පිරිමි ළමයෙක්. බරක්පතලක් ලොකුවට ජීවිතේ තේරෙන්නේ නැහැ. ගමනේ තියෙන අනුතුරු තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගුරුවරයාට තියෙන භක්තිය නිසා කහවණු ටික අරගෙන යනවා දීලා එන්නට. එහෙම යද්දී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අසාවධාරණවා කොහින් ගමිස්සසේ කුමාරය ඔබ කොහෙද මේ සිනහාවෙවී යන්නේ. ඒ වෙලාවේ කුමාරය ප්‍රකාශ කරනවා කුමාරයට ආරංචි වෙලා තිබුණා ගෞතම නම් වූ දසබල ධාරීන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙලා ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරමින් ගමින් ගම වඩිනවා කියලා ආරංචි වෙලා තිබුණා. ඒ වෙලාවේ කුමාරයත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා උක්කට්ටම් භෝගෝතම ගමිස්සාමි මහියන් ආචරයස්ස පොක්හර සාතිස්ස ගරුදක් හෙනන්දාතුන්. ස්වාමීනී මහා ගෞතම බුදුරජාණෙනි මම උක්කට්ඨානුවරට යනවා. මගේ ගුරුවරයාට මේ ගුරු පඬුරු ලබා දෙන්න මේ මල්ලේ තියෙන්නේ කහවණු 1000ක් මම මේ අදම දීලා එන්න යන්නේ මම මේ ගුරුවරයා ළඟ බොහෝ කාලයක් ශිල්ප ඉගෙන ගත්තා ඒ ගුරුවරයා බොහොම අනුකම්පාවෙන් මට ශිල්ප ඉගැන්නුවා මම මේ ශිල්ප හැමදේම දැන් ප්‍රගුණ කළා අදම මම මගේ නිවසින් නිවසට ඇවිල්ලා අම්මා තාත්තා බැහැ දැකලා මේ ගුරු පඬුර දීලා එන්නයි මම මේ යන්නේ. ගුරු පඬුර පූජා කරලා එන්නයි මම මේ යන්නේ. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකිනවා මෙහෙම ගියාට මෙයාට තව වැඩි දුරක් යන්න වන්නේ නැහැ. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුදුම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුදුම කරුණාව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුදුම ප්‍රඥාව ඒ වෙලාවේ දැන් බලනවා කුමාරයාට පිහිට වෙන්නටනේ වැඩි කුමාරයා ඉදිරියේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාරනවා ජානාසි පනතුවන්මා නැව තීනි සරණානි පංචසීලානි කුමාරය ඔබ දන්නවද තුන් සරණ කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔබ දන්නවද පන්සිල් කියන්නේ මොනවද කියලා චත්ත කුමාරයා ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා කිමත් ධානි පන ඒතානි කේදිසානි ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ තිසරණය කුමකටද ඒ පංචශීලයේ කුමක් උදෙසාද ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරි මුව මඩල විවර කරලා ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ බුදු කරුණාවෙන් කුමාරයාගේ හදවත පොඟවලා කුමාරයාගේ හදවත මෙලෙක් කරලා කුමාරයාගේ හිත සතපවලා ඉද මේ දිසං උග්ගන් හායි මානව තාව සරණ ගමනං විදිින් කුමාරය මෙන්න මේ අය තිසරණය කියන්නේ ඔබ මේ තිසරණය ඉගෙන ගන්න කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිහිරි ගාථහා ධරම තුනක් ඒ කුමාරයට දේශනා කළා. ඔබ මේ ගාථා ධර්ම අහලා තියෙනවා. අහලා තිබුණාට ඇතම් කෙනෙක් හරි හැටි තේරුම දන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ කුමාරයා කියනවා සාධු උග්ගන්හාමි කතේත භන්තේ භගවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරන්න මං කැමති ඉගෙන ගන්න කුමාරයාට හොඳ ධාරණ ශක්තියක් තිබුණා. කුඩා කාලේ හොඳට මතක හිටිනවානේ වේදයක් හදාරලානේ තියෙන්නේ. එනිසා හොඳට කටපාඩම් හිටිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ තරුණ පන්නයේ කොල්ලෙකුට ගැළපෙන විදිහට තෙරුවන් වහන්සේලා සරණ යන හැටි ගාථා ධර්ම තුනකින් දේශනා කළා. අද වගේ කාලයක නම් මිහිරි තාලයක් ඇති කවි තුනක් කියා දෙනවා වගේ. යෝවද තං පවරෝ මනුජේසු <clears throat> සක්කෙමුනි භගවා කත කිච්චෝ පාරගතෝ බල විරිය සමංගී තං සුගතං සරණත් මුපේහි යෝවදතං පවරෝ මනුජේසු සක්්‍යමුනි භගවා කතකිච්චෝ පාරගතෝ බල විරිය සමංගී තං සුගතං සරණත්හමුපේහි මෙන මේ ගාතහා ධරමය වදාලා. එහි අදහස කුමක්ද මිනිසුන් අතර වාදීන්ගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ කරන ලද කෘත්‍ය ඇති නිමා කරන ලද සසර ඇති නිවනට පැමිණි කාය බලය වගේම ඥාන බල දහයක් දරන ප්‍රධාන වීරයෙන් යුක්ත වූ යම් උතුමන් වහන්සේ නමක් වේද. ඒ සුගතයන් වහන්සේ වෙත පිහිට පිණිස සරණ පිණිස එළඹෙන්න කියන එකයි මේ ගාථාව තේරුම. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරලා ඉවර වෙනකොටම ඒ කුමාරයා සිනහමුසු මුහුණින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇසෙනසේ මිහිරි හඬින් ඔහු නැමත ප්‍රකාශ කරනවා. යෝවද තං පවරෝ මනුජේසු සක්කමුණී භගවාකත කිච්චෝ පාරගතෝ බල විරිය සමංගී තංසුගතං සරනත්හ මුපේමී මිනිසුන් අතර වාදීන්ගෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ කතා කරන අය අතර ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ශාක්‍යමුනි වූ භාග්‍යවත් වූ සසර ගමන නිමා කරමින් නිවනට පැමිණි කාය ශක්තිය වගේම ඥාන ශක්තියෙන් යුක්ත මහා වීර්ය බලයක් ඇති යම් උතුමන් වහන්සේ නමක් වේද ඒ සුගත තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ මම සරණ යමි කියලා ඔහු ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇසෙනසේ ප්‍රකාශ කළා නැවතත් දෙවනුව තතාගතයන් වහන්සේ ගාථාවක් ඔහුට ඉගැන්නවා. රාගවිරාග මනේජ මසෝකං ධම්ම මසංකත මප් පටිකූලං මධුරමිමං පගුණං සුවිභත්තං ධම්මමිමං සරනත්හමුපේහි කුමාරය රාගය දුරු කරන්නා වූ තෘෂ්ණාව නැති ශෝකය නැති අප්‍රතිකූල වූ මේ මාර්ග ඵල නිර්වාණ ධර්මයද මිහිරි වූ ප්‍රගුණ වූ මැනවින් බෙදූ මේ පරයාප්ති ධර්මයද ඔබට පිහිටයි ඔබ ඒ පිහිට ලබන්න කියලා වදාලා ඒ වෙලාවේ කුමාරයා ඒ මිහිරි ගාථාව අසාගෙන ඉඳලා කටපාඩම් කරගත්තා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇසෙන සේම ඔහු ප්‍රකාශ කරනවා රාගවිරාග මනේජ මසෝකං ධම්ම මසංකත මප්පටිකූලං මධුරමිමං පගුණං සුවිභත්තං ධම්මමිමං සරනත්හ මුපේමි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ කුමක්ද ස්වාමීනී දස බැලධාරීන් වහන්ස රාගේ දුරු කරන තෘෂ්ණාව නැති සෝකයක් නැති අප්‍රතිකූල වූ කෙලෙස් මාර්ගයට විරුද්ධව ගමන් කරන මාර්ගඵල නිර්වාණ ධර්මයද මිහිරි වූ ප්‍රගුණ වූ සුගතයන් වහන්සේ මනාව බෙදා උගන්වා වදාළ පරයාප්ති ශ්‍රී සද්ධර්මයද මම සරණ යමි කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කළා. ඉන් අනතුරුව තුන්වන ගාථාව බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරි මුව මඩලින් වදාලා යත්තචදින්න මහපඵලමාහු චතුසුසුචිසු පුරිසයුගේසු අට්ටච පුංගල ධම්ම දසාතේ සංහමිමං සරනත්හමුපෙහි කුමාරයානෙන යම් ආර්ය සංඝරත්නයක් කෙරෙහි දෙන ලද දානය මහත් පලවේද පිරිසිදු පුරුෂ යුග සතරක් වූ සිව්සස් හා නිවන් ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ කරන ලද ඒ උතුමෝ පුද්ගලයන් වශයෙන් අට දෙනෙකි පුද්ගල යුගල වශයෙන් සතර දෙනෙකි මේ සංඝරත්නය ලෝකේ ඔබට ඇති එකම පිහිටයි ඔබ සංඝයාගේ පිහිටට එළැඹෙන්න සංඝයාගේ සරණට එළැඹෙන්න කියලා වදාලා කුමාරයා අසාගෙන ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇහෙනසේ පාඩම් කරගත්තා තුන්වන ගාථාව ප්‍රකාශ කරනවා යත්හචදින්න මහපලමාහු චතුසුසුතිසු පුරිසයුගේසු අත්හච පුංගල ධම්ම දසාතේ සංඝමිමං සරනත්හ මුපේමී ස්වාමීනි ධර්මරාජයන් වහන්ස ආර්ය මහා සංඝරත්නය කෙරේ දෙන ලද මහා දෙන ලද යම් දෙයක් මහා දානයක් වේද මහත් ඵල වේදයි ඔබ වහන්සේ දේශනා කළාද ඒ පිරිසිදු වූ පුරුෂ යුගල වසයෙන් සතරක් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය හා නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ වසයෙන් අවබෝධ කළ අටවැදෑරුම් පුද්ගල භේදයක් ඇති ආර්ය වූ මහා සංඝරත්නය මම සරණ යනවා පිහිටයි මට කියල ප්‍රකාශ කළා. ඉන් අනතුරුව භාග්‍යවතුන් වහන්සගේ සිරිපා කමල් වන්දනා කළා. සිරිපා කමල් වන්දනා කරලා ස්වාමීණී දසබල ධාරීන් වහන්ස මට යන්න අවසරයි කියලා අවසර ඉල්ලා ගත්තා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසර ලබා දුන්නා. ටික දුරයි යන්නට ලැබුණේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අහසට පැනනැගිලා දෙවුරම් වනාරණට වඩිද්දී හොරු මොකද කළේ මහවනාන්තරයේ පඳුරකට මුවා වෙලා විස පෝවන ලද ඊතලයකින් කුමාරයට විද්දා ඊතලේ වැදුනා විතරයි කුමාරය එහෙම්ම මැරිලා වැටුණා කුමාරයා මැරිල වැටිච්ච ගමම්ම හොරු ඇවිල්ලා කහවනු ධාරගෙන පලාගියා. අවසානයේදී මේ කුමාරය මැරුණා කියන ආරංචිය හාත් පස පැතිරිලා ගියා. ගම්මානවලින් නගරවලින් මේ කුමාරයාගේ තිබ ප්‍රසිද්ධිය නිසා සුවිශාල පිරිසක් හැඩූ කඳුලින් ආවා. හැඩූ කඳුලින් ඇවිල්ලා මේ කුමාරයාව ආධානය කලා චිතකයක් හදලා. චිතකයක් හදලා ආදානය කරන්නට සුවිශාල පිරිසක් රැස් වෙලා ඉන්නවා. මහා වනාන්තරයේ හොරු විසින් පහර දීලා අමු අම්මේ මරා දැමූ කුමාරයාව ආදානය කරන ආදාහන අවස්ථාවට සුවිශාල පිරිසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකවදාලා දෙවුරම් විහාරයේ ඉඳන් දැක වදාරලා අහස් කුසට පැනනැගිලා ඒ මොහොත එතෙන්ට වැඩම කළා වැඩම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පසෙක වැඩ ඉන්නවා මිනිස්සු ඇවිල්ලා හඬ හඬා වඳිනවා අනේ ස්වාමීනි බලන්න මේ ආව නඩුවක මහත මේ කුමාරයා කාටවත් කරදරයක් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි අම්මා තාත්තට හිටපු එකම පුත් කුමාරයා පොක්කර සාතේ බ්‍රාහ්මණයාගේ ඉතාමත්ම දක්ෂම ශිෂ්‍යයා බලන්න ගුරුවරයාට ගුරු පණඩුරු වරං යන අතර මගද මේ කුමාරයා භද්‍ර යව්වනේදී මැරුම් කෑවනි අනේ බලන්න ස්වාමීණී මෙහෙම කිය කියා ඉන්නවා අඩාණ්ඩා. ඒ වෙලාවේ මේ කුමාරයා කොහෙද ඉපදිලා හිටියේ තවතිසා දිව්‍ය ලෝකයේ. තවතිසා දිව්‍ය ලෝකයේ මහානු භාව සම්පන්න තිස්යොදුන් කනක විමානයක රන් විමානයක දෙවගනුන් දාහක් සහිතව ගැල් හැටක් පිරෙන තරම් රත්තරම් බඩු නොයෙක් විදිහ ආභරණ ශරීරයේ පළඳවාගෙන පහළ වෙලා බලන්න පුණ්‍ය මහිමය දන් දීලාද නැහැ ලොකු කාලයක් සිල් ආරක්ෂා කරලාද නැහැ මොහොතක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා මොහොතක් බුදුගුණ කියපු පිනෙන් මේ තරම් අනුහසක් ලැබුණනම් පැයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් බුදුගුණ කියා බුදුගුණ අසා යම් කෙනෙක් සිත පහදවා ගත්තොතින් මොන්න තරම් අනුහස් ලැබේවිද එනිසා ඔබ විශ්වාස කරගන්න අදවන් පුන් පොහෝ දවසක වෙසක් සඳ පායායන මොහොතේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ගුණ අමාවේ ගිලෙන්නට ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ගුණ සිලිලාරයෙන් හද සුවපත් කරගන්නට ඒ ගුණමිනි පවන් පොදින් ගත පහන් කරගන්නට එදා ඒ කුමාරයා දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදිලා බලනවා මේ අසිරිමත් සැප මට කොහෙන්ද ලැබුණේ බලනකොට පේනවා මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවා ධර්මරාජ මාගේ ස්වාමී වනුත්තර ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ ඒ මොහොතේ මහ විමානයත් සමග ස්ථානයට ආවා අහසේ විමානය නතර කරලා විමානයෙන් බැහැලා තථාගත සිරිපාද පද්ම වන්දනා කරද්දී ආදාහණයට රැස් වෙලා ඉන්න චිතකය ගෙනි ඇබිලිලා ඒ දෙස බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම අහස් කුස දිහා බලාගෙන මේ කවුද මේ අහස් විමානයක් තියෙනවා අහසේ දෙවඟනුන් බබලනවා මහානු භාව සම්පන්න දෙව් කුමරෙක් බිමට බැහැලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ වැතිරිලා ඉන්නවා ඇවිල්ලා බලනකොට මේ චත්ත කුමාරයා දෙව්ලොව ඉපදිලා චත්ත කුමාරයාගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා කවුද ඔබ මේ බබලන ආලෝක මැද මහ විමානයක් එක් අහසින් පහළ වෙලා මාවෙත් ඇවිල්ලා වන්දනා කරන්නේ කුමාරයා කාටත් ඇහෙනසේ ප්‍රකාශ කරන අනේ ස්වාමීනි බලන්න ඔබ වහන්සේ හවස් කාලයේ ස්වාමීනි හවස් කාලේ තථාගතයන් වහන්සේ මාවෙත පිහිට වෙන්න මේ සමීපයේ තියෙන ගසක් මුලට වැඩම කරලා මට තෙරුවන් සරණ ලබා දුන්න පංචශීලය ලබා දුන්නා. ස්වාමීනී මම ඒ තෙරුවන් වහන්සේලාගේ සරණ ලබාගෙන යෝවද තම් පවරෝ මනු ජේසූ කියන ගාථාතුන කිය කියා කවියක්සේ මීරි හඬින් ගමන් කරනකොට විස පෝවන ලද ඊතලයක් පපුුව සිදුරු කරමින් ගමන් කලා. ඒ මෝතේ මැරිල්ල වැටුන ස්වාමීනී මගේ ශරීරයේ උණුසුම යන්න කලින් මම දෙව් විමනක පහළ වුණේ තතාගතයන් වහන්ස සරණගිය අසිරිය නිසා. මෙහෙම ඇහෙන්නට ප්‍රකාශ කරනව සියලු දෙනාටම මිනිසු මවිතයට පත්වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසිරිය ඉදිරියේ දනින් වැටුණා. සියලු දෙනාටම තතාගතයන් වහන්සේ ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කළා සුවිශාල පිරිසක් මග පහල නිවනින් සැනසුනා චත්තමානවක කුමාරය සෝවාන් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වුණා. අද පවා ඔහු දිව්‍ය ලෝකයේ ඉන්නවා මේ කියන බණපදය ඇහෙනම ඇති. පින්වතුනි හිතන්න යමක් ඔබට මේ ප්‍රකාශ කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ එසේ මෙසේ උතුමන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි ආශ්චර්යමත් උතුමන් වහන්සේ නමක්. කලාතුරකින් පහළවන උතුමන් වහන්සේ නමක් කල්ප ගණනකින් උදාවන හිරු මඩලක් වගේ සඳ මඩලක් වගේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැති ලෝකය අන්ධකාරයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ නැති ප්‍රදේශය අන්ධකාරයි. ඔබේ හිත අඳුරු වෙන්නට කලින් සම්බුදු පහනි ආලෝකයෙන් ආලෝකමත් කරගන්න. අදවන් වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක ලැබෙන සැනසීම ඔබ ඔබේ හදවතට පුරවා ගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ගුණ සිහි කරන්න. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තතාගතයන් වහන්සේ මහ වෙනුවෙන් අනන්ත සසරක් පුරාවට දුක්විඳලා ලොවතුරා බුදු බවට පත් වනා සියලු කෙලෙස් හටන ජයගත්තා අරහංගුණයෙන් යුක්ත වුණා. ස්වාමීණී කෙලෙස් නෑඔය හදවතේ පවුමල නෑඔය හදවතේ වැඳුම් පෙදුම් සත්කාර සම්මාන ලබන්නට තතාගතයන් වහන්ස සුදුසුයි. අරහංගුණෙන් බබලන ධර්මරාජයානෙනි ගුරූපදේශ නැතිව චතුරාර් සත්‍ය අවබෝධ කළේ තතාගතයන් වහන්සේ පමණයි. දුකමයයි සමුදයමයයි නිරෝධය මේ මාර්ගය මෙයයි කියලා අවබෝධ කරගෙන බුද්ධගයා පින්බිමෙන් ලබන ලද බුද්ධ රාජ්‍යෙන් දෙවි මිනිසුන්ට ධර්ම දේශනා කළේ සම්බුදු ගුණය නිසාමයි අෂ්ට විද්‍යා පසළොස් චරණ ධර්ම බලධාරීව දෙවියන්ගේ බවා ප්‍රසංසා මැද බ්‍රහ්මයන්ගේ පවා ප්‍රසංසා මැද විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සෝසෙට්ඨෝ දේව මානුසය කියන અભීත ප්‍රකාශයේ සිරි මුව මඩලින් දේශනා කරලා විද්‍යාචරණ බලයෙන් යුතුව ලෝකෙ වැඩ හිටිය තතාගතයන් වහන්සේ. දීපංකර පාමුල පටන් ලෝතුරා බුදු ගමන දකුවාම සුන්දර සුගත ගමනක් වැඩම කලා තැබූ සිරිපතුල් අර්ථයක් පිණිසමයි හිතසුව පිණිසමයි ගන්නා හෙළනා සුසුම්රැල්ල පරෝපකාරය පිණිසමයි දන් වැළඳුවේ පරෝපකාරය පිණිසමයි. ගමින් ගම වැඩිය පරෝපකාරය පිණිසමයි අපි වෙනුවෙන්මයි. අනන්ත සසරක් මහාදන් සාගරයක් දුන්නේ අප වෙනුවෙන්මයි ස්වාමීනි තතාගතයන් වහන්ස සුගතයි. සත්ව සංස්කාර අවකාශ ලෝකෙ අවබෝධ කළා කිසිම තැනක නෑ පැටලීමක් චතුරාර් සත්‍ය වශයෙන් ලෝකය අවබෝධ කලා ස්කන්ධ වසයෙන් ධාතු වසයෙන් ප්‍රතීත්‍ය සමුත්පාදය වශයෙන් තුන් ලෝකෙ අවබෝධ කරා ලෝක විදූ ගුණ බලය හිමිවන්නේ තතාගතයන් වහන්සට පමණයි. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සීලයෙන් අසමයි අසම සමය අනුත්තරයි. සමාධියෙන් අසමයි අසම සමය අනුත්තරයි විමුක්තියෙන් විමුක්ති ඥාන දර්ශනයෙන් අසමයි අසම සමය අනුත්තරයි. අනුත්තර වූ පුරිස ධම්ම සාරතීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අංගුළු මාල නම් වූ සොරා දමනය කළ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් කළා. නාලාගිරි දමනය කළ දිව්‍ය ලෝකයට යැව්වා. පටාචාරහි පටාචාරාව හික්මවල උත්තම රහත් උත්තමාවියක් බවට පත් කළා. සච්චක දමනය කළ මතුමත්තේ නිවන්සුව ලැබෙන්නට වැඩ කළා. ස්වාමීනි හරි පුදුමයි තතාගතයන් වහන්සගේ ජීවිතය අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාර්ථය ගුණයෙන් යුක්තයි. ස්වාමීනී තතාගතයන් වහන්සේ දෙවියන්ට මිනිසුන්ට එකම අනුශාසකයන් වහන්සේ. මෙලොවටද පරල පරලොවටද ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. අහෝ ස්වාමීනී තතාගත ධර්මරාජයන් වහන්ස දිව්‍ය බ්‍රහ්ම ප්‍රජාව තතාගතයන් වහන්සේට අවනතයි වඳිනවා පුදනවා හිස නමනවා. ඔය සිරිපාපියෝ මබියස මගේ නමස්කාරයත් වේවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස බුද්ධෝසෝ භගවා බෝධාය ධම්මන් දේශේති. තතාගතයන් වහන්සේ අවබෝධයෙන් යුක්තම ශ්‍රී සද්ධරමය දෙවි මිනිසුන්ට අවබෝධ කරවන්න මහකරුණාවෙන් ධර්මය දේශනා කළා. ගුරු මුෂ්ටි තබාගත්තේ නෑ. ශ්‍රාවකයාගේ පමණ දැනගෙන තථාගතයන් වහන්සේගේ මුව මඩලින් සිරි සද්ධර්ම ගංගාව ගලාගෙන ආවා. සුවහසක් ලෝ සතුන් සුවපත් වුණා තථාගතයන් වහන්සේ නිසා. ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බුද්ධ ජීවිතයේ අසිරිය අනන්තයි අප්‍රමාණයි භාග්‍යවන්තයි. ඒ අසිරිමත් වූ භාග්‍යවන්ත වූ ගුණාම මිහිරෙන් පිරී ගිය තථාගත ශ්‍රී නාමයට මාගේ নমස්කාරය වේවා කියලා ඔබ නිවිගිය සිතකින් තන්පත් සිතකින් මේ ආකාරයෙන් බුදු ගුණ සිහි කරන්න. ඒ බුදු ගුණ සිහි කරන්නේ ඔබේ සිත බුද්ධාලම්භ ප්‍රීතියෙන් ඇලලි යනවා. අදවන් වෙසක්පුන් පොහෝ දවසක හදවත පුරා පැනනගින බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ඔබ සියලු දෙනාට චතුරාර් සත්‍ය අවබෝධයටම හේතුවේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තුසිත දෙව්ලොවින් මිනිසත් පුරයට හිමි වැඩි අසිරිය මැවී පෙනෙනවා ලුම්බිනියේ සල්මල් මකරන්දය ඒ සිරිපාපොඩි තාම සිඹිනවා සත්පියුමන් මත පාවර තබමින් නැං වූ සිහනද අදත් ඇසෙනවා කපිල වස්තුපුර සුදොවුන් රජිඳුන් ප්‍රජාපති මායාමව් බිසෝවුන් යශෝධරා රාහුල පුත් කුමරුන් මහබෝසත් සිරි සිදුහත් විරුවන් බලන්න දෙවියෝ අදත් වඩිනවා ඇසල සඳේරැස් ධාරාමැද්දේ කන්තක අසුමත මහරමැද්දේ රන්වන් කුමරුනි දුකකින් වාගේ නොයනා ගමනක් කොහෙද වඩින්නේ ජරා මරණ සෝදුක් පිරිසසරේ දුක් විඳිනා සව් සතුනට ලෝකේ පිහිටක් පිළිසරණක් සලසන්නයි තපෝවනය වෙත මේ ලෙස යන්නේ කෙස්රොද දෙව්ලොව සිලුමිනිසෑයේ හැඳිවත බඹලොව සලුමිනිසෑයේ රන්රුව පොරවා කසාවතින් ඔබ නීලනෙතු කැලුම් බිමට යොමාගෙන නිසලහු දෙකලා බෝතුරු සෙවනට මගේ පියානෙනි ඇයි ඔබ වැඩියේ නිම් නැති සසරක ඔබ සැමහෙලනා කඳුළු සයුර සිින්දුවා දුක් නසනා සම්බුදු පදවිය ලබනු රිසින් මම දුරකතරක සිට මේ ලෙස ආවා වෙසක් සඳේරැස් ධාරාමෙද්දේ දෙව් බඹනාසුර පූජාමෙද්දේ මොහන්දුර නසනා ලහිරු මණ්ඩල ලෙස අපේ බුදුන් ලොව එළිය කරන්නේ බුදු රැස්මාලා දස දිගන ගුණෝ සුපිපි සුවඳ මල් අහසින් වැටුණු සක්වල රැවුදෙන සාධුකාරමෙද සිරිපාතබමින් දම්රස බෙදුවෝ දෙවුරම් අරණේ සුදුවැලි මළුවේ සිරිපා සටහන් තාම පෙනෙනවා මුවවනයේ ඉසිපතනාරාමේ දම්සක් නද අනුරාවනගෙනවා පරසතු මල් මැද පඬුපුල් අසුනේ මිහිරි විජම්බන තාම දෙසනවා දුගී පැලට රජ මැදුරට එකසේ පිඩු සිංගමින් හිමි තාම වඩිනවා පස්වා දහසක් තුන්ලොව බලමින් කරුණාසීතල දම්පැන් නිසිමින් අසරණ මාගේ හදගඳ කිලියට අනුකම්පාකොට වඩින සේක්වා අනුකම්පාකොට වඩින සේක්වා අනුකම්පාකොට වඩින සේක්වා යලි නොවැරෙන්නට දැස වැසෙනදා සම්බුදුරුව මගේ නෙතග මැවේවා කවුරු නොසිටියත් මියදෙන මොහොතේ බුදු සිරිපාමුල සිත පිහිටාවා